هلا جبت هدول العابي شفت شفتون هاي لعبتي وهاي لعبتي وهذا دبدوب الكبير وهذا تحتي بحبه كثير بابا جاب لي اياه الله يرحمه بس انا هلا يعني بابا راح الجنة لهيك انا مبسوطة هلا عندي وظيفة اوكي هاي وظيفتي عربي رياضيات قصدي هلا بدي اكتبها يعني بدي بدي يعني زود هلا ز... على عملية ازدياد يعني بدنا نزود خمسة زائد خمسة عشرة صفر واحد باليد المدرسة كتير حلوة أنا بحب المدرسة كتير هي مدرستي مدرسة أنا حبة أنا بحبها كتير ما بعرف يعني شلون بعبر للأنسات أنه أنا بحبهم بحب المدرسة وبحب هيك صفي صباح الخير أنا سيم أنقذ من الصف الثالث ومدرسة المحبة وأنا هلا بدي أغسل وجهي أنا هلا غسلت وجهي بعد ما غسلت وجهي بدي أروح أفطر إنني كتبت ما على السبورة على الدفتر سبعة عشر مئة وستون إنني إنني انتهيت Gracias. يضرب هيدا يضرب هيدا محرم محرم الاطفال اطفال مدنيين اجوا ذنبهم هدول اجوا جنبهم اطفال براعم عم تنقصف في الطيران هذا اجرام اشهد هذا هذا دم اطفال دم اطفال هذا هلا جيت على البيت كنت بالمدرسة هلا جيت على البيت ودي أدخل انا ما رحت على اليوم على المدرسة انه سمعنا في طيارة رح تضرب هون نحن نحن آه، وقت ضربت الطيارة نحن خفنا خفنا نحن اطفال نحن بدنا ندرس نحن نتعلم نحن اطفال كثير نحن بنحب المدرسه نروح عليها قبل الاوضاع كانت كثير كويسه وصلنا نروح ونجي بس هلا ضربت الطياره الله لا يوفقه أنا بحب المدرسة كتير أنا خفت وقت ضربت الطيارة عنا أنا خفت كتير خفت خفت ما تضرب أنا أنا أنا ما بروح إلا مع ماما على المدرسة، أنا بروح معها، ماما ماما ماما هي بتدفيني وبتعطيني الأمان والحنان، أنا بحب أنا بحب مدرستي كتير، ما بقدر إنه أتخلى عنها، أنا بحبها كتير.